Eine von deinen jetzt. Mm. Bin ich ja immer gespannt. Und ich kann es nicht lesen. Nein! Wann kam deine erste Vase? Oase? Wann kam deine erste Liebe? Ach so, meine erste Liebe. Ja. Meine erste Liebe kam schon im Kindergarten. Oh. Ja. Und da habe ich dann, das war natürlich damals noch ein Mädchen. Ach. Und ich habe dann äh, ja, ich habe mich in die verliebt und dann. Äh, ach, außerdem musst du die beantworten. Ich habe dir die gestellt. Ja, das, jetzt, <laughs> jetzt hast du sie beantwortet. ja, und ich habe auf jeden Fall äh, die, mich in die verliebt und äh, dann habe ich sie auf Mädchenklo sogar geküsst. Das war mein erster Kuss, an den ich mich oh. erinnere. Mhm. So, und deine? Dann müssen wir sie beide beantworten. Ja, das müssen wir beide beantworten. Das können wir ja immer so machen. Na, wenn du sie ziehst, dann beantworte ich sie. Oder ja. naja, egal. Also, du hast sie jetzt gezogen. Bei einer Frage von mir, dann musst du sie eigentlich auch beantworten. Warst du richtig? Weil ich kenne die Frage ja. Nee, aber ich habe sie dir ja gestellt. Also, so. also meine erste Liebe kam. Hm, da war ich im Internat. Im Internat, im jungen Internat. Ja, also ich hatte eine Freundin gehabt und kam dann mit 17 ins Internat also kürzlich, Und äh, da gab es dann plötzlich bloß noch Jungs im Internat. Mhm. Das war schon eine Umstellung. Okay. Und da war eben, hatte sich sich so gefügt, dass ich immer, äh, wir waren zu viert im Zimmer und unter mir lag Thomas, also ich meine, im Bett unter mir lag Thomas. Ja. <laughs> und ja, war ein Jahr älter als ich. Ja, und ähm, irgendwann in einer kühlen Herbstnacht äh, waren wir nicht zu viert, sondern nur wir, nur wir beide auf dem Zimmer. Mhm. Und da es eben recht frisch war, meinte Thomas irgendwann... Lag er dann wirklich unter dir? Willst nicht, so ähnlich. willst <laughs> <laughs> du nicht zu mir runterkommen? Hat dann so gegen mein Bett gebuddert. Ja, das habe ich dann gemacht. Ja. Okay. So, und, und jetzt? Haben wir uns verliebt. Schön. Ja. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich da.